Ok, vamos. <clears throat> ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre? Mm. No. Ah, ah, ¿Cómo corregimos esto? Oh. Ah. Creo que una cosa que es, eh, no es muy clara es cuál es el objeto de poner esto. O sea, es casi me parece una muletilla para hablar. Um, 저는 정말 가족과 함께 시 함께 지내는 것을 좋아합니다. 이렇게 음, 집 청소에 도움이 됩니다. ayudar en la casa con la limpieza. ¿Qué es esto? ¿Qué haces cuando tienes libre? Ah, ayudar en la casa con la limpieza. 집 청소를 거듭니다. Porque hay alguien más que está haciéndolo. 거듭니다. Tiene que usar un vocabulario limitado. A ver. 동안 기로하다 말다 아도도 대담하다. No sé, vamos a seguir. Ayudar en la casa con la limpieza. Ah, no. Tratar de ayudar a mi papá en el trabajo. Ah, ya no ha habido. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Eh. Hay que le falta algo. Ya que no ha habido, ¿no? Tratar de ayudarme para el trabajo, coma, ya que no ha habido mucho trabajo este año. ¿Eh? Tampoco suena bien. Eh, será un pero, pero no ha habido mucho trabajo este año. <laughs> Ah. Ah. y la pregunta era, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué hace cuando tienes tiempo libre? Esto necesito más aclaración sobre qué es lo que quería decir en castellano. Ah, también en ocasiones ir a centros comerciales. Todo esto está, está traducido literalmente. Ah, y es muy difícil traducir oraciones así, así que no sé, no sé por qué la tarea es tan, tan alto, alta dificultad. También en, ocasión, en ocasiones ir a centros comerciales para ver a tiendas con mi, con mi mamá y mi hermano, pero casi todo está caro. Ah, ah, 가끔씩은 가끔씩은 엄마와 동생과 함께 쇼핑을 쇼핑을 단니지만다니지만 거의 모든 물건이 비쌉니다. 이렇게 쇼핑을 하러 다니지만 함께 Shine eso. Así que ese centro. Shine eso. Ah, decir centro comercial para ir a comprar es como repetitivo en el coreano porque tanto de comprar el shopping y el shopping mall. Entonces, ah, es como se repite. Así que no es necesario que lo ponga dos veces. Ir a cine a veces los fines de semana con mi papá y hermano. 때로는 muy bien 아빠와 어, 오빠와 아빠 오빠와 함께 아빠 오빠와 함께 esto tiene que venir creo que al comienzo mejor que venga 때로는 주말에 aquí 때로는 주말에 아빠 오빠와 함께 영화를 보러 갑니다 bueno, esto lo puedo usar pero mmm, 아빠 오빠 puedo usar 간다 está bien ambos son correctos 나는 시간이 있을 때, cuando tengo tiempo para mí, me encanta ir a la librería y puedo comprar artículos para dibujar y colorear. Ah, hay varias eh, subcláusulas aquí. Uh, ¿Dónde está el 나는? 시간이 있을 때 어, 도서관에 librería es 도서관? Librería, no, 도서관 es biblioteca, donde se puede rentar los libros. Librería es donde compran libros, ¿no? entonces sería 서점 서점에 가서 가서 어, 서점에 가서 uh, probablemente puso el hago aquí por el i pero no es necesario el so ya cumple el rol del i así que está bien 서점에 가서 eh, 그림 그림과 색칠 용품 아 그림과 색칠 용품 그림 용품과 색칠 용품 내가 뭔가 그렇게 수능 복음 마스노토라 그림 용품과 색칠용품을 어, 사, 구입하기 no, 구입하기 suena demasiado formal en este caso y todas las demás palabras que usamos aquí fueron informales así que eh, la única palabra formal es 용품, pero todo lo demás, 그림, 색칠, 어, 병품을 사는 것을 좋아합니다. 오케이. 이렇게 eso es todo. ¿Dónde está el mouse?